Hirap naman. Kailangan ko na matutunan to para sa laro namin sa isang araw. Ay, Kevin. Mabuti naman nagsasanay ka na para sa game natin. Sali naman kami. Oo nga, para makapag-practice rin kami. Sige! Albert, tingnan mo nga naman si Kevin. Mukhang malabo na talaga tayo niyang manalo sa 3 on 3. Baka kasi ngayon pa na hospital si James eh. Okay lang yan, Carlo. Nagsisikap naman si Kevin na maging mahusay sa paglalaro ng basketball eh. Ano ba naman yan, Kevin? Paano tayo mananalo niyan? Carlo, ano ka ba? Pasensya na. Siguro timeout na naman muna tayo. Mabuti pa nga! Halika na nga, Albert. Bumili muna tayo ng tubig. Kevin? Kevin? Po. Kevin, anak, okay ka lang ba? Opo, Mami. Nahihirapan na talaga kasi ako eh. Ayos lang yan. Kaya mo yan, practice ka lang. Salamat po. Ah, maaari mo ba muna itapon tong basura? Sige po. Maraming salamat. Oh, hi. hi. Buti dumating ka na. Kanina pa kasi yung anak mo dyan. Mukhang kailangan mo na kausapin. Okay, sige. Ako bahala. O, oh, kunin ko na to. Thank you. Mabuti pa yung basura na i-shoot ko eh. Ayos yan ah. Galing ng anak ko. Dad! Kamusta anak? Sabi ng mami mo, starting lineup ka daw sa 3-on-3 league nyo ah. Opo, sana nga po makatulong ako makascore sa team namin. Siyempre naman, makakatulong ka. Naaksidente kasi si James isang araw, kaya ako ang ipinalit. Ano ka ba? Kau pa. Kaya mo yan. Hirap kasi mag-shoot eh. Kailangan lang, konting syaga at huwag kang madi-discourage at tiwala sa kanya, sa ating Diyos. Kanto lang yan. 11, oh. Oo nga, no. Tara. Inhale. Exhale. Focus. Shoot! Yes! Here! Kevin! Ay, sandali po. Nandito na pala ulit sila Carlo at Albert. Okay, anak. Kevin, sorry talaga dun sa nasabi ko kanina, ha? Nagtako lang talaga ako kasi tagad din namin pinag-practice yung game natin. Naiintindihan ko. Sabi nga ng daddy ko, makukuha sa practice ang lahat. Kaya dapat ngayon, nagtutulong na tayo para mag-practice. Hindi pa kasi ako ganong kagaling sa basketball eh. Kaya nga dapat hindi tayo magpagod sa pagsasana eh. Sabay-sabay tayo mag-training para mas gumaling tayo sa game natin. Salamat ha. Ah. Okay lang po ba kung matulungan niyo rin po kami? Oo naman, for the win! For, for the, the win! win! Ella, for the win! Ang galing talaga ng anak ko. Maraming salamat sa Diyos at sa inyong dalawa ni Mami at Daddy. At pati na rin sa mga kaibigan. Kevin! Okay. Oo, oh, ayun pala sila. Mabuti na nagtyaga tayo mag-practice. Congratulations sa ating lahat. Ang ganda talaga ng teamwork natin. At salamat sa tulong ninyo ni Carlo. Ayos ah, for the win tayo. 1, 2, 3! For the win! Yes, champion! Yes! Tara! Tara!